Dači Šone Lučić. ide, ukrštena ruka ide u poziciji Shomen Uchi Iki Undo. Tako da e, morate da uklizate, znači u momentu kada taj nož dođe u plako, kada nož dođe u gornju poziciju, vi morate da ulazite preko što taj nož počne da pada. To znači sa ove vas morate da uskočite. E sad ne, kada uskočite, e, ruke vam stoje ovako. Međutim, sad kad nastavite da ulazite, Ako ovu ruku spustite ovde, on će da savije ruku pa će vas iseći. Osim toga, vi ako ovo povučete na dole, ništa se pozna šta ne dešava sa njegovim telom, nego ne možete odavno da kontrolišete njegovo telo. Zbog toga ova ruka koja je bila ovde ovako, u vašem daljem proklizavanju ona pada i pada i kači ovaj deo iza e, prekima lak. I onda radite i sa jednom i sa drugom rukom vežbu e, udemo vašim umom. Da vidite, ja ga ovde ovom rukom spuštam, ovom rukom ga spuštam i drži ga, a će nožem da meni on ne može. Da vidite. A ovom rukom ga takođe spuštam ka sebi, zato što vežba ide ovako ka vama, ne ide ovako ispred vas, nego ide ka vama, i onda ga jednom i drugom rukom kontroliš. Znači, gledajte, prvi deo je ovaj. Prednje noge i zalaska iza partnera, kad spustite partnera dole, a, vaša ruka stoji ovako, ovako od vrata. Znači, treba ga držite a, težinom sa donje strane, palac je sa ove strane, glave, prsti su s ove strane glave. Zašto je palac s ove strane glave? A, e, pošto ima nož, ako su mi svi prsti ovako, može da se desi da se on, sad ću, da se on ovako izvuče i da mi iseče. Međutim, kad je moj palac ovde, on ako to hoće da uredi, on ne može od da mog palac. i mog glavi. Dalje, treba da se nalazite e, praktično iza pozicije njegovog lakta i iza njegovog krila. Zašto? Ako se nalazimo ovde, ne mogu da kontrolišem njegovo telo. Međutim, ako se nalazimo ovde, ja sad odavde njegovo usmerenje koje je tamo, moram da promenim ka njemu. Znači, posle ovoga, moja ruka odavde ide u njega. Znači, sleće ovo. Tako da to sve izgleda ovako, gledajte. Da li vidite, u ovoj poziciji <laughs> ja i dalje blokiram e, mojom rukom i telom njegovu ruku. To znači, ako on hoće da podigne ruku ili da nešto uradi tim nožem, on ne može od moje ruke, koja je ovde, ali ne može nika mene. Probajte. Vidite u ovoj poziciji i u ovoj poziciji. Sad kad hoćete da slušite partnera, morate da izmaknete ovu nogu koja je iza njega, da krenete kolenima dole i da uradite pokret kao da hoćete da pogledate ovako, kao, i, kao da hoću da ga pogledam. Pa da on pada dole. Znači, posle ovoga i ovoga je ovo. Naravno, ako ja to a, ostavim ovako, on u tom padu može da me zakači nože. Zbog toga, u momentu kad počne da pada, ova ruka hvata ovde. Znači, ona sklizne i hvata ovde a druga ruka sklizne i uhvati iza laka. Tako da u ovoj poziciji, lagano samo, pogledajte, dole i dole, dole, u ovoj poziciji držim ovako. To znači ako on hoće sada da savije ruku ili da pobegne, <laughs> sve držim pod kontrolom. Druga strana, desna strana. Ovako. Dalje. Pogledajte. E, ne, lezi ovako da vidim. Pogledajte. Znači, a, e, ovo je ta pozicija. Odavde ova ruka sklizne i uhvati ovde. Sada dve ruke drže nož. To jest, drže i šaku i zgobi sve. Tako da ako ono će da nešto mrtva tom rukom, ne može tek tako da mrtva tom rukom. Ovo uhvatite i držite ovako. Ovo e, nogom znači koja je dalje od njegove glave, krenete ovako korak, zatim ovom drugom nogom krenete do njega i ovom nogom uradite ovo. Znači imate tri koraka, to je ovom nogom ovako, ovom nogom ovako i ovom nogom ovako. Ako to radite dok držite partnerovu šaku, onda se dešava ovo, i on ovde uđe u sankiju. Ova ruka drži sankiju, ovo je izvuče nož. Evo još jednom da se. Znači, bila je ova pozicija, odavde ova ruka sklizne i uhvati ovako. I sad obe ruke drže tu. Ova noga ide tamo, ova noga ka njemu, ova noga s druge strane ka njemu. je s druge strane defekta? Znači, s druge strane bi bilo ovako, moment pada, ova ruka ide ovde, obe ruke ovo drže, ova noga ide tamo, ova noga ide ovamo, ova noga tamo, ova ruka bliža njemu radi sankio, a ova ruka izlače niže. Provjerite. Kako bi on mogao da seče jedno putanje da sečena nože, međutim, ta putanja je nevjerovati ovde. Ovaj, to je najkraći putem, vrlo kratko, vrlo brzo. I sad probat istu tehniku da izvedete na isti način, samo će partner da ide brže i kraće. Samo iz sečega. Iz, iz Azije. sagio, izvlačite na gore, a kukom vodete kroz ranu. Ne znam, ne znam, ne znam. Znači ovo. Probajte. Znači, ako se prerano pokrenete, partner može da promeni e, način napada. Znači, vi morate biti, e, kad, vas, kad je skoro stigao, međutim, prego što uopšte bilo šta se desi sa njegovim pokretom, Kao i u svim tehnikama, vi morate da imate vaše usmerenje uspostavljeno kroz partnera. Ako uspostavljate usmerenje e, kroz partnera e, kada on krene, onda je kasno. Onda se vaš tok povlači i on će sigurno doći. To znači, <laughs> prego što je išta uradio, vaše usmerenje mora postoji tamo. Ja znam da nije prijatno kada ovo ide ka vama, kada ovo ide ka vama, <laughs> ili ovo ako je pravo ili šta li već. Ili kad uopšte nešto dolazi ka vam. Nije prijatno i nije lako zadržati usmerenje tamo. Međutim, moguće. A, kad imate usmerenje tamo, i ako ste dovoljno mirni, ako vam je um dovoljno miran i u skladu sa vašim telom, a, vi ćete prepoznati moment, a, pošto um pokreće telo, prepoznaće vaš um i vaše telo će prepoznati moment kada njegov um krene ka vama. E, to se desi trenutak pre nego što krene njegovo telo. Sećate se, jedan od principa je da um pokreće telo. Ako vi osetite kada njegov um krene, e, njegovo telo će uvek kasniti za vašom reakcijom. E, šta to znači? Ja ću da kažem kada je on hteo da se pokrene a ti se povredi kad god hoćeš. Sad. Sad. Vidite, njegov um kreće, njegov um kreće i ja znam da on dolazi. E, ako je to sve tako, onda ja mogu dovoljno dugo da čekam. Šta to znači? Kad on krene, e, mogu da čekam. Svaki put e, će da bude sport. ovako, ovako. Sve što dolazi odapred je u stvari šomen uči. Tako da, a, sad probajte, parte dolazi na ovakav način, stanete ispred partnerove ruke, lagano sam dođe. To znači da u stvari iskoračite ovom nogom. Pa vidite, kad samo iskoračim ovom nogom, ja stanem kod njegove ruke. I kad ovo spustim, njemu donji deo se izvuče tamo. Može da se izvuče i sa sve nožem i tako dalje. Zbog toga e, taj prvi deo nije da iskoračim zadnjom nogom. Prvi deo je prvo uklizavam prednjom nogom. Prvo radim sugijaši prednjom nogom, pa kad iskoračim zadnjom nogom, ja se nađem iza njega. Vidite? Znači, gledajte, prvi korak nije ovaj. Prvi korak je sugijaši, pa korak. Tako da on kad dođe, ja stanem ovde, ja sam iza njega. I kad ja njega ovde spustim, on, od mog tela ne može kukujima više nigde da ide. I onda je ovo nekako. Znači, distanca od jednog koraka da jedan korak treba meni da dođem do njega i njemu da dođe do mene, to je kad nema ništa u rukama. Međutim, u zavisnosti od onoga šta ima u rukama, ta distanca se menja i otprilike za dužinu e, noža e, treba budete dalje od jednog koraka, to je maj. I partner prvo dolazi školski šomen muči, zatim dolazi onaj kratki, brzi i onda dolazi i ovaj